inkább csak hozzáfűzni való. Szerintem, hogyha sokszor az van, hogyha valaki másban idegesít minket valami, vagy zavar, akkor leginkább az az a terület, amin saját magunkon kéne dolgozni. Tehát, hogy ez valahol egy tükör. azt utálom abban, aki, aki nem szimpatikus, ami egy kicsit én vagyok. Példa, mert én, mert hát én mit utálnék magamba, ugye? Tehát, hogy... Én most gondolkozom. De mondják a pszichológusok, hogy van ilyen, amikor érzem pont azt a taszítást, hogy valami, valamit, amit én amúgy nem tudok feldolgozni, vagy elfogadni magamban? Például, ha valaki úgy érzi, hogy az az illető nem figyel, nem figyel eléggé oda másokra, csak önmagával van elfoglalva, az például elő tud fordulni, hogy ő maga is én, és ezért zavarja, hogy esetleg ő neki kéne még több figyelem, holott nem a deleget. Jó, nem kell föltenni a kezét annak, aki úgy gondolja, hogy egy kicsit lehet, <laughs> lehet hogy ez róla is szól, de értjük, értem, igen, hogy, hogy meg kell mondanom, hogy sokszor újabban zavarban vagyok, mert ugye nekem az a foglalkozásom, hogy jó emberismerő vagyok és legyek, és valószínű, hogy ez így is van, meg sokat beszélgetek emberekkel, de, de meg kell mondanom, hogy most már nagyon sokszor mellé, mellé lövök és, és egyáltalán nem biztos, hogy amit ugye az úgynevezett, nem hogy első, hanem az első tíz benyomás bennem kialakít, az, az, az egyáltalán nem biztos, hogy az, az, az maga a teljes, teljes ember, amit, amit. Szóval nagyon óvakodni kell, és magamat is óvom, és általában is vigyázok arra, hogy, hogy ne skatujázzak. Jó, jövök. Fiatalság. engem nagyon sokszor kiközösítettek már, így a 14 évemnel. Hát nem, általában nem tudom miért, de nagyon sok eset volt már, hogy új iskolába jöttem már sokszor is, vagy kedvesek voltam velem két hónapig, aztán pedig megmúltak és ott hagytak engem is a meguntak az nem ugyanaz, hogy megutáltak. A kiközösítés De... azt jelenti, hogy megutáltak. Lehet viszont ö, olyan osztályban voltam, akik nagyon <clears throat> beképzeltek voltak. És te kevesebbnek érezted magad? Vagy hát, ők téged? Inkább ők engem. Jó. Jó. <laughs> Igen? Ö, hogy lehet ezt túlélni? Hát én nem éltem túl, mert én már is más iskolára mentem, de nagyon rosszul éreztem ott magam. És most? Most jól érzem pár pillanat magam az osztályban, azért vannak még ilyen... Még nem tett le a két hónap. <laughs> Október. És a barátomnak is vannak történetei. Köszönöm. És én egy, pont ma történt egy ilyen, hogy nekem van két osztálytársam, akik nagyon utálják sajnos egymást, és ezt néha tudják leplezni órákon például, de szünetekben egy kijön, Igen. tehát például a fáról le, leszedik az ilyen vékonyabb ostorhoz hasonló ágokat, és azzal, hogy véresre verik egymást, meg ilyeneket csinálnak. Nézzük az IC-t, vagyis ingyen cirkuszt többiekkel, és ma például egyikük talált egy Lego figurát az udvaron, és azon vesznek össze, hogy kié lesz a Lego figura, és a végén már egy óra múlva már a és én magam fogalmaztam meg így, már az élet csodálatos szikráját próbálták kioltani egymás lelkében, és hát végül, végül a biológia tanárunk állította le őket, Hát egyikük, ha, egyikük hazament egy szidalmazással, a másikuk egy intővel. És az a, és az a baj, hogy semmivel nem lehet rájuk hatni. De Tehát... próbáltál békítgetni, vagy nyugi-nyugi, ilyesmi? Először próbáltam, de akkor engem is majdnem véresre vettek, és azt nem szeretném. Úgyhogy olyankor inkább a 10 kilométeres körzetükben nem szeretek menni. És a biológiát nem túlélte? Még. igen, azt szeretném, hogyha fölállnál egy pillanatra, hogy lássák az arcodat azok, hogy hátul is, akik nem láttak. azt szeretném, igen, meg lehet nyugodtan kapcsolni. most csak, csak, csak nagyon halkan azt szeretném mondani, hogy és ilyenkor egy egyszerű hétköznap hazamegy az ember gyereke, és akkor anyu megkérdezi, hogy mi volt az iska? Semmi. Tehát helyzetbe kell hozni, hogy beszélgessünk. Ezt, ezt, ezt azért most úgy gondolom, hogy nem árt beszélgetni. Na jó, van nekünk még néhány emberünk, akik nem találkoztak még egymással, most pedig fognak. Mindjárt megnézzük, hogy hol. Igen. Azok a fránya csomagok. Ezt most kikapcsolom És akkor kikivel? Kikivel? Most jövőből viszonylag nekem annyi sántikálom. Érekem, a csaj megvan. Azt mondja, Edison és Johnny. persze fogó. Figyeljátok? Igen. Nem itt, hogyha meg akarnám szabni a jelenetnek a végét, csak én, csak én mondom, hogy Shakespeare azt mondta, hogy minden bölcsember tudja, hogy az utazások a szerelmesek egymásra találásával végzik. Hát Obrigado. Ide van. Ne, ne haragudj, Jézusom! Ide van rá, semmi nincs ide írva. Oné. Bocsánat, ne haragudj, várjál. Nem, vigyel. De az én nem most, de most leesett róla a cím. Tudom, a tiéd, a jó, hát akkor tiéd. Bocs, nem, nem, ne haragudj, biztos leesett róla a címkét, csak megpróbáljuk kinyitni, de az én nem ugyanígy adjuk, mit adjuk még oda? <laughs> Kérdezik, gyere nézzük már, mert az enyém ugyanilyen, és most nem tudom eltölteni. Semmi értelme belenézni, hogy minek nézek bele, hát, hogy és semmi pénzem, hát nincs benne semmi, van benne kettő alma. Igen, akkor ez meg az almákat, legalább egyiket odaadhatnád. Nem arra, bocsánat, nem arra, csak az enyém pont itt, akkor hol az enyém? Nem tudom, nem is érdekezett, mit sem Ne kérlek, ne arra, hogy Semmi értelme az életem. Nézd ide. Egyetlen bőröndöm van, az is elhozom. Nézd már egy kicsit, figyelj. Köhögsz be vagy, gyere már egy kicsit. Honnan nézd meg? Mivel honnan? Látod, mi van a szememben? Ez is szív. Szív, szív van a szemed helyett, a világ már teljesen összecserélődik. Szív, szem. Így mutatjuk már a világon, hogy szeretnek, hogy csak egy szemüveg, egy szív. Ennyi, tényleg, ennyi életet adjuk már. Elmondja, milyen vagy? Bőröndöm. Milyen már a bőröndöm az enyém. Miért lehet? De figyelj már! De már nem lehet, nem az enyém. Gyere ide, mesélj neked valamit, tudod, hogy milyen vagy? Tudod, látod ezt a sorozatot? A Kasszandrában van az Antónió. Na, hát figyelj, majd nem fogod elhinni. Mindig hasonlítanak valami hülyéhez. <laughs> Antóniuk, keresztül miért, mert mi, mi roma vagyok, hogy miért, beteg vagyok, vagy meleg vagyok, hogy mindegy, mi vagy, vagy. 14 éves korom volt, aki közösítenek. Utána. Ne, gyere már egy kicsit hallgassak, tudod, mi volt az Antónióval? Másfél évig sírt, így minden. Aztán tudod, mit csinált? Figyelj már rám! Találkozott egy... Nem, találkozott egy Én ott akartam gyerekkoromban is. Elizonnak hívták. Két, két, Elizonnak hívták, és képzeld el, hogy egymásba szeretek, és lettek gyerekeik. Nem akarsz fűzni, nincs pénzed. Mit adjak neked? Itt van a köröndöm. Az életedet ad nekem. Ez az életemet. Nem igaz, hát csak az életem maradt már. <laughs> Azt is el akarja venni, miért akarom az életemet? De hogy a a pasi itt az egész társaság. Nagy a hát, lelked, azért sírsz, mert akkor a nagy, hogy nem fér belé kettő hülyének beszóltam gyerekkoromban, találtak egy legót. milyen szép virágnő rajta, erre letörték, rám vertek véres futás meg! Volt egy 10 kilométeres körzetnek. Hol vettek? Te vagy az egyetlen ember, akit megkörnyékeztem 10 kilométeres körzetemben. Akkor mutasd meg, hogy ütöttek meg. Nincs nálam bot. Legó. De az én bőröndöm nálad van. Nem, visszaadtam már a tiéd. És odaadod azt a... Oda. Mindent odaadok, csak mutasd megfordították meg. Van pénzed?

Hát csak mondom. Na, kérek szépen választani. És ez képen. Most melyik? Ezek? Áron jön, és Mónika. És mit akarunk? És mit akarunk? Fotózzon el egyik, valaki kéri, hogy fotózza el a másik. Almighty. közönség hogy lássák, hogy sztár vagyok? Csillag, nagyon sok mindent megtopoldani. Igen, én vagyok, igen, én vagyok. Nem, nem, jó, nem, jó, legyél, nem, legyél ezen túl. Nem, nem érdekel. Gyerekek, figyeljünk! Figyelj, figyelj, most figyelj, gyere! Adjuk yeah. meg neki, adjuk meg neki. Na figyelj rá, akarsz-e profi fotós, mert az, hogy magadat felviszgetnek. Igen. Nem, csak ebből már van. Akkor megszervezek egy stúdiót, a legjobbat, bármit, amit ez a legjobb Tényleg? fotós. Akarod, hogy tévét hívjak, akarod, hogy csináljuk egy riportot. Tényleg? Persze. Te menedzser vagy? Nem lesz egy YouTube is. Oh, 여기가. Oh, which? No, 지역. Ah, no, no, which? That is. Nem ismersz, nem. Uh, hogy ne ismernél? Na. Hát játszik, hogy a... <laughs> A... Mondd már, mondd már, mondd már! Ki vagyok én? Moni! <laughs> Tudom. Csináltunk egy közös szelfit? Csinálom. Csináltam. Honnan is ismerhettek téged amúgy? Ismerlek, csak hogy hol, pontosan azt találkoztunk? Drágám, mindenhol minden, tudnak. Igen. Mindenhol. Mindenhol, igen, igen. Tudod, én intéztem el, a, tegnap este. Tegnap, igen, igen, igen. Én intéztem el mindent, mindent igen. Mindent. Ja, igen, megvan. Okay, na figyelj. Nem, nem, a, amikor olyanok a fények, de elintézem, jó édesem, ne rak a valahol róla fotókat, ez nagyon kellemetlen, igen. Ez nagyon kellemetlen. Már nagyon szeretik. Szeretik, de nem így. Van programod, photoshopod, vagy valami? Ez így rendkívül Igazság szerint eh, menedzsert keresem. De, ja, de... találtam. <laughs> mit, mit kéne tegyek, hogy eh, felkerüljön? Figyelj, um, sok mindent, sok mindent kellene alakítani rajta, nem Jó. tudom, hogy van erre időben. Ja, neked. Igen, figyelj, az öltözkedés nem rossz, nem rossz, de tudnék egy-két hangot alapítani Mennyit ér meg neked? Vedd le ezt a sálat. Igen, igen. Na, ezt akartam, hogy ezt a sávot leveszem, mert ez... Tényleg? Ah, leveszem. Akkor a vázodat vedd le. Oké. Okay. <laughs> te is... Jó! Figyelj, próbálj meg, egy szép a tested. Köszönöm. Uh, én is. hány évesnek gondolsz? Most mi a, a, a menedzserségről beszélünk? Nem, hány évesnek, mint nő, ja, hány igen, évesnek gondolsz? Hát... Ö... 31 max. Igen, max. Igen. <laughs> Milyen parfümöt vesznek?